le monde des Alpes est rempli de dangers. Tous les habitants tâchent de ne pas faire d'erreurs qui pourraient nuire aux autres. Pour cela, il existe beaucoup de règles à respecter. Nos héros Rogi et Coco les respectent toujours. Justement, voilà Rogi. Ah, quelle belle journée Aujourd'hui, je peux me reposer tranquillement. Salut Bully, Comment tu es arrivé là Je suis venu te rendre visite. Comme je suis content de te voir. Maman, papa, je suis obligé de rester avec lui toute la journée Roggy, c'est ton neveu. Oui, mais... Et en plus, il est tout à fait inoffensif. Absolument inoffensif. Oh oui, ça va être une journée sympathique. Rogi, tâche d'être gentil avec lui. Il est encore tout petit et ne peut rien faire de mal. Mais c'est ma cabane Ok, je vais rester avec lui. Rogi, c'est bon. Il est un peu pénible, d'accord Mais il ne peut pas faire du mal. Il est petit. Ma queue Eh, Coco, tu ne comprends pas Il est déjà venu me rendre visite une fois. Je tressaille quand je m'en souviens. Oh, je ne veux pas m'en souvenir. Mais aujourd'hui, je vais t'aider à garder Bulle. Hourra Hurrah Merci, Coco Tu m'as sauvé Viens, on va sauver cette pauvre marmotte de mon neveu. Ah, pourquoi j'ai dit ça J'espère qu'il ne va pas me plumer. Bully, ne pars pas loin Oncle Rogi, qu'est-ce que c'est C'est un signe qui veut dire qu'on ne doit pas parler fort et crier. Mais pourquoi Parce qu'il peut y avoir une avalanche dans les montagnes. À propos, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler des avalanches. Non, Bully Mais oncle Rogi, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien, me semble-t-il. Oui, ça a l'air d'aller. Bully, pourquoi tu n'écoutes pas Ça ne me plaît pas. Oh non on court Maria Les enfants Il faut se sauver L'avalanche a commencé On court, les enfants qu'il y a Edward n'est pas là. Je vais revenir le chercher. Non, sauvez-vous avec les enfants. Et nous, on va vous ramener votre fils. Restez avec votre famille. Prenez soin d'eux. Merci à vous. Et toi, cours à la maison. Viens, Coco. Aidez-moi, aidez-moi, je ne peux pas sortir, s'il vous plaît. on n'aura pas assez de temps. Mon petit bébé, mon bébé Edouard Merci, vous avez sauvé notre fils Et maintenant, nous devons comprendre ce qui s'est passé. Qui a fait que l'avalanche a commencé qui a violé les règles C'est moi, Monsieur Adler. Pardonnez-moi. Je vois. Il a compris que ce n'était pas si simple que ça, mais décidé de dire ces paroles afin que celui qui est vraiment coupable soit gêné. L'avalanche est très dangereuse. Il est interdit de violer les règles, ce qui pourrait mettre en danger les habitants des Alpes. Je ne sais pas qui a fait ça, mais il faut aider la famille de Marmotte à restaurer leur terrier. Nous allons aider. Oncle Rogi, pardonne-moi, je ne le ferai plus, c'est dangereux. Les Alpes nous appellent, il faut croire au miracle quand les Alpes nous appellent. Et soyons